在周一的部分，我们逢到的是当月的月破大号，因此会建议以目前的朋友当天的吉喜事，尽量是少取，胆延到比较吉祥的日刻再为使用。在周二这一天，逢到的是四吉零日，在当天呢，大部分在通书上红字的部分都是可用的，比如说你要交屋啊、交易啊、纳财啊，哦，这些都是非常适合在当天去做的。 而在周三这一天呢，我们逢到的是诸神朝天的日子哦。当天同时也逢到的是初一。如果你在呃过去呢有惯性是在初一十五会拜拜的，老师建议呢就在这一次哦把它改到初二再拜拜哦。为什么？因为在当天哦，他逢到的是寿死星宿入宫哦，所以是说本来就是吉喜事，会建议少取的。 但是大部分的人在拜拜的时候总是会有所求，哦，希望一切都是好的。但是我们这一天又不宜喜事了，所以老师建议呢，我们如果有平时呢在呃拜拜的哦，那我们就把这一这一次的这个初一的这个祈福呢改到初二这一天。那再来就是这个初。 周四这一天呢，我们逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是申时，也就是下午的三点到五点的这个时刻哦。那在这一天呢，很大力，我们可以做一件事情，也就是我们可以把手边的零钱，在这个时间呢，呃，去做布捐的动作和布施。那我们可以把它做零钱捐哦，那就是。 无论金额的大小，而是看你的心意到哪里。那这个呢，也可以帮我们呢，呃，植福田哦，也可以让我们稍微有一些转运的一个辅助的效果在。另外，在周五这一天呢，我们逢到的是天贼日哦。那逢到天贼日的时候呢，大部分的时候呢，会建议哦，要避开一些呃比较大型的一些事项，比如说人生大事。 入宅啊、嫁娶啊，哦，或者是呃开业呀、盖房子等等的。如果你选择在这一天用的时候呢，天贼星哦，比较容易让本来的好事呢，都会走向哦分岔路，会往比较不好的那一个方向去走哦，也就是会迎接这个破家煞。所以建议呢，在天贼日这一天呢，如果有这些人生大事的这些事件呢，尽可能都不要在这一天执行。 再来就是周六这一天哦，周六这一天是难得的好日子，也就是呢一年仅有四到六个天的天赦日哦。在天赦日这一天，同时逢到的是六元一降，也是很适合我们补运，更适合可以去做交易、斡旋、求子、安床、祈福等吉事。有需要的朋友可以斟酌的参考使用。再来呢，就是周日这一天哦。 周日这一天呢，我们逢到的是土王用事哦。那这个时间呢，会是在早上的五点五十八分。同时，它也逢到的是我们的正红杀日哦。所以在这一天的用日的部分呢，要比较的去谨慎一点。第一个呢，在正这个正红杀日的时候呢，有些人说：“哎，老师啊，红杀是不是感觉很浪漫，很适合？” 呃，婚丧喜庆哦，其实并不是的。这个红砂日呢，它代表是诸事基本上都是采禁忌的，尤其是针对重大决定。那比如说嫁娶、盖房子、哈、出远门这些事情呢，都不要在这一天去办理哦。呃。 在古书里面呢，有记载的是怎么讲呢？是起起灶犯红砂呢？哦，那我们会白日火逢火焚家，那迎娶犯红砂呢？哦，夫死往别嫁，那那个埋在犯红砂呢？重重带玉麻，那出门犯红砂必定不回家。所以在这样的一个记载呢，可以去看古人对于这一天的用日哦，会觉得它是一个煞气是比较重的。 好，但是呢，我们要来看一下，虽然逢到红沙的时候，我们这一天同时也逢到土王用事，对不对？那土王用事，它可以帮我们怎么开运？它的这个开运是有一个淡疏的，也就是因为逢到土王用事的时候，它代表的是呢，在这个日子里面呢，五行是为土的，而且它在准备迎接下一个节气。 它代表的是有转换性，有包容性。如果您逢到什么状况，逢到我要转移跑道，逢到我想要转运，啊，或者比如说你前一阵子你觉得我真的好背，然后我的这个运气非常的不好，诸事非常的不顺遂，那你就可以用这样的一个日子，有点类似以毒攻毒的来转运。那来转运之后，来把迎接这个好的新的气纳来。 那怎么做呢？就是要在这一天呢，首先呢剪指甲，剪完指甲之后把它放到红包袋里面。但是这个红包袋并不是要带在身上的，而是，呃，那个你在剪完之后呢，包好之后，我们就要把它抛弃。那抛弃之后呢，我们就要往上走，步步高升往上走。好，比如说如果您是住在公寓的，那如果它是五六层，那我们就走走到顶楼。那 顶楼的时候呢，我们就至少在待在那个地方的制高点哦，至少待十分钟哦。呃，为什么？因为第一个远离地气，第二个，哦，我们在当天尽量少接地气，第三个，我们要接新的这个磁场跟太极圈，所以我们要站在制高点。那往上爬行不是坐电梯的主要原因，是因为这样子才有步步高升的一个意义在。那如果您 在前一阵子，真的有比较不顺遂的朋友，老师才会建议你用这样的一个秘法来帮自己做转运的动作哦。好，接下来再让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属老鼠的朋友，第二名呢是属猴子的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。在这个礼拜哈，我们的这个运势呢相当的红哦，而且也蛮旺的。 不管是在这个财运上面、人际上面哦，跟贵人哦，都会得到扶持哦。所以呢，呃，在拿到薪资袋啊，或者是看我们的奖金的时候呢，应该都可以笑得蛮开心的。那也会建议哦，呃，这三个生肖的朋友，这个如果呢，你在这个月呢，或者是在这一个。 当周当周呢，你有这个意外之财啊，务必呢要散一点财出去哦。不管是小儿的捐款出去，或者是呢买一些礼物给人哦，都会可以为自己呢再贴上一笔好运的啊。因为一定要分享，你才可以把这个运哦再接下去。那再来呢，我们来看一下在当周的个别生肖呢，又有什么需要留意的地方？ 首先，第一个生肖是属老鼠的朋友，在当周呢是属于亨通无阻的一周哦，而且在这个礼拜呢也是属于民生广播，不管你做了什么样的事情哦，都很容易被放大检视，所以是说尽量呢是让它是一些好的事情，呃，不要带瑕疵的。那这样子呢，比如说有案子，那如果你都是接 case 的。 那你的这个好名声出去的话，那相对的这个转介绍的业绩呢，也会提升比较多一些。那属老鼠的朋友呢，在这个礼拜因为运势相当的旺盛，所以没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属牛的朋友，在当中呢，财务呢有破耗的一个疑虑哦，所以非常要记得，就是第一个我们的钱财哦，不要留白哈，不要露白，不要呃被别人有扒扒窃的一个。 几率，那再来就是呢，的钱包不要乱摆哦，有可能你会遗失哦，要注意这样的一个问题。那这个破号呢，基本上是小的。那如果你你觉得是说，我怕如果真的会有这样的一个大的破号，或者是有大笔的钱要支出的话，那我们可以比如说小的，请人家喝一点饮料啊，请同事喝饮料，大家呃。 餐具啊，哈，类似这种小额的钱财出去的话，那也可以把这个破耗的力道呢降低。那在这个礼拜呢，要留意的天数呢有三天哦，一个是周一，那另外两天是周四跟周六。那会非常建议哦，如果您刚好在这个阶段逢到考核啊、考试的朋友哦，更要就是注意哦，不要粗心大意哦，那这样子才可以让你呢可以维持平时的一个水准哦。 再来呢，就是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，做事会比较容易有浮沉的一个状态哦。第一个原因在于你心不在焉，第二个在于就是你可能呢，已经进入了那种 holiday mode，然后你开始很想要呃放松，然后过度的 relax，但是别人别人还没有啊，所以如果你是在团队合作的一个状况之下的话，就务必要注意一下自己不可以。 呈现的太过呃放放松的状态，因为人家会觉得你这不是放松，而是怠慢了所以要这个自律的部分哦，还是要维持一下哦。好，那么我们这个属老虎的朋友呢，在当周要留意的天数有两天，除了周二，还有周五。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在当周呢是属于是非口舌的一周哦，而这个部分呢。 请务必呢，不要逃避面对这些是非跟口舌，在适当的时机哈，有需要对质的，有需要澄清的，该自辩的，该圆这个话的哈，这个场子哦，该解说的就该说明，不然呢，变成雪堆滚出来的时候呢，可能会让你在日后呢更加的困扰哦。所以，只要你是站在对的立场，请务必呢要自清哦。 这样子对于属兔子的朋友才会是比较好的。那在当周要留意的天数是周三。下一个生肖是属龙的朋友，在当周呢切勿妄为哦。那么属龙的朋友呢，老师会建议在该周呢尽可能的低调哦，不要招惹一些是非跟无故的去呃讲一些别人的八卦，才比较不会让自己呢在不利的一个状态，或者是后面被别人呢。 回马枪哦，而说都是开口说的造谣的，然后那就不好了。那么属龙的朋友在当周要留意的天数，除了周三之外，还有周四哦。下一个生肖属属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜，请务必要凡事谨慎哦。而且这个谨慎呢，是要用在小事情上面，把一些琐碎的事情给解决了、化掉了之后呢，你就可以。 呃，逢好事好，那所以呢，这个对于属蛇的朋友是很重要的一环哦。先把琐碎小事先解决了，那么大大好的喜事呢就会上门。那么属蛇的朋友在当周要留意的天数是周二以及周五。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在当周必须要谨慎择交哦，也就是你周边不管你是呃，比如说你要呃。 下单给别人哦，那你要委托的厂商，或者是你要招聘的业务，呃，或者是你想要合作的对象，或者是你想要交往深交的对象，都是一样的。不管这个对象哦，是工作上、感情上哈，都请务必要慎重的去看待，还有去认识之后呢，再去呃，想要再进一步会比较理想哦。那么。 为什么会这么说？因为你现在所做的选择呢，就会有一种就是好队友带你上天堂，然后烂队友呢带你跑官堂，好不好？哦，所以说呢，属马的朋友就务必要谨慎一点喽。这个礼拜要留意的天数是周六。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于无事相对的一周哦。 这个礼拜是非常平安，哈，而且，呃，非常大力你们呢去增进你们的学识哦，所以可以尽可能在这个礼拜多去学，多去请教哦，都可以有蛮多的收获的。那属羊的朋友呢，在这一周要留意的天数是周日。 下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友在当中呢是逢到贵人相挺的一周，而且你会有平步青云的一个感觉哦，有点类似什么状况，就像我们在打游戏一样，然后呢别人打怪掉的宝让你捡到，而且还是一个稀有的宝，你说你是不是非常的好运？哦，因此呢，在这个时候呢，会代表是你。 不需要让自己独立独处在一个作业环境，尽可能是在一个 teamwork 状况，你会得到更多的好处、好处跟赏识机会。那么属猴的朋友在当周运气相当的旺，所以没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这一周是属于一马平川哦。那一马平川的之的一个状态，会代表在这个礼拜是比较适合当独行侠哦，或者是说呃。 比较不宜做团体的这个案件哦，比较适合独立作业。但是呢，即便是独立作业呢，也是非常平顺哦，非常顺利哦，更适合跑外勤哦。所以，如果你本身就是业务哦，尽可能呢找到机会呢，用走出去哈去推广，那这样子对你的业业务呢，或者是采购啊各方面呢，都会大有收获跟进展。 在当周呢，我们属鸡的朋友呢要留意的天数是周二以及周四哦。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这一周是逢到了这个宴啊提名的一周哦，代表呢在这个礼拜，尤其是如果你刚好是准备要考试的，要准备考那个认证的、好证照的，你的考运相当不错，非常大力学习，又或者是你准备要考试。 可以选一家适合的补习班，或者是，呃，找一个比较适合的 K 书中心哦，在这个礼拜都可以找到不错的人跟地点。好，所以呢，属狗的朋友在这个礼拜，请务必好好把握，好可以开窍的一周。这个礼拜留意的天数是周一，最后一个生肖是我们属猪的朋友。 属猪的朋友，在这个礼拜呢，是属于春风得意的一周啊，万事基本上都是十分的顺遂，而且可以普遍哦，都得到你想要的助力跟扶持哦。所以基本上在这个礼拜呢，只要好好的做你该做的事情就可以了，并没有需要留意的天数哦。接下来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第一个生肖是属羊的朋友；第二个生肖是属鸡的朋友；而第一名的生肖呢，是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，也非常建议这三个生肖的朋友，如果您是单身的话，不妨呢要开始构思一下，在下个月哦，我们要迎接情人节的时候，你要怎么样去讨？ 好，这个心仪对象的欢心哦。那另外呢，这是三个生肖呢，在这一个礼拜呢，也非常适合呢，以比较频繁的一个频率呢，去跟对方去做互动，不管是呃你暧昧对象，或者是另一半哦，或者是家人都好，那非常有利哦，可以让我们呢感情可以更加的升温哦。 好，以上是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要老师咨询或是二零二一年流年的服务朋友，也可以透过上方的微信号联系老师，或是透过下方的浪赖群呢加入老师。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。